Oggi affronteremo la spinosa domanda che dall'alba dei tempi tormenta e divide la community nerd come la guerra delle console. Studio Ghibli o Walt Disney? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone, oggi a Venezia Bene, sono qua perché volevo... no niente, perché c'è un po' di cose da fare ma comunque volevo fare con la scusa un videotto e rispondere a una vostra domanda che mi era arrivata e a una domanda che in realtà mi fanno un sacco di persone quando mi vedono, quando torno qua in Trentino, in Italia a fare qualcosa La domanda è, sono migliori i film della Disney o i film di Miyazaki? Allora, per chi non conoscesse Miyazaki, piccola premessa, anche se in realtà non avrebbe bisogno Miyazaki è praticamente un genio dell'animazione giapponese, ha vinto anche l'Oscar Oscar e un sacco di premi magari conoscerete La città incantata il castello di Howlu che forse sono tra i film un po' più conosciuti qua in Italia e comunque niente ha compiuto di recente 75 anni di cui più di 50 li ha dedicati a fare animazione per il suo studio che è lo studio Ghibli e ha fatto veramente dei film capolavori e niente mi era arrivata questa domanda qual è il film migliore allora dirò subito che non posso dare una risposta perché comunque cioè non è che ce ne siano migliori o peggiori innanzitutto sono indirizzati a un pubblico completamente diverso perché mentre i film di Miyazaki magari sono più anche anche per adulti perché vabbè lo possono vedere anche i bambini ma comunque non coglieranno mai tutti i concetti che Miyazaki vuole trasmettere nel suo film mentre i film della Disney sono dei film un po' più di massa nel senso perché possono capire tutti anche i bambini e i grandi magari i grandi possono avere delle sfumature in più ma certo non ai livelli di Miyazaki perché veramente se voi vedete dei film di Miyazaki a età diverse o anche nei periodi della vita diversa o anche nei periodi magari che dei periodi siete un po' più felici nei periodi più tristi voi potrete cogliere dei messaggi completamente diversi non c'è un inizio e una fine nei film di Miyazaki molto spesso molto spesso spesso è un dovrete più pensarli più che come dei film d'animazione, come dei pezzi quasi d'arte, sono dei piccoli capolavori che possono essere capiti e che ti vogliono trasmettere dei messaggi, ma non è come la Disney che te le dice esplicitamente i messaggi, te li esprime completamente, praticamente te li fa vivere e quindi secondo me se tu vivi questi, questi concetti che ti voglio trasmettere, quale il concetto d'avventura, il concetto di libertà, de, di volo, infatti Miyazaki era un grande fan degli aerei, il concetto di ecologia, te li fa proprio sentire sulla sua pelle e te li metti dei, proprio dentro di te e secondo me per la mia umile opinione sono molto più forti dei film della Disney non c'è secondo me uno preferito diciamo quelli per Miyazaki sono un po' più di nicchia mentre quelli della Disney sono un po' più di massa ma sono tutti e due belli io non ho saputo dare una risposta però vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questo argomento quale secondo voi eh, è migliore se la Disney o Miyazaki e ditemi anche qual è il vostro film di Miyazaki preferito qua sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella mi raccomando ciao ciao ci vediamo domani alle 2 con un altro altro video, bye bye!